ist die Suche mit Helikopter. Das läuft ja. Moin Leute, herzlich also willkommen zurück zu einer Folge von GTA Story Mode. Nicht online, weil ich Bock drauf habe. Und ich habe auf meinem anderen Kanal eine Serie angefangen, wo ich das Uncut gemacht habe. Aber jetzt kommt es hier weiter geschnitten, weil ich Bock drauf habe. Verstehst du? Und ich hoffe, die Videos kommen ab jetzt öfter. Falls ich es schaffe, abonniert bitte den Kanal. Wenn ich es nicht schaffe, auch. Naja, viel Spaß. Ich weiß es nicht. Jesus, Michael, you look like a bum. Put something nice on. Professionell. Ich glaube ja. So, wenn das jetzt nicht was ordentliches ist, dann weiß ich aber auch nicht. Oh stimmt, das konnte ja in diesem Modus passieren. Either we hit a bank in the sticks or we do a store. Which do you like? Store's usually easier. Ja. Let's go to Vangelico. Ich glaube, wir fahren jetzt gerade zu dem Laden, den wir überall haben. Ah, Take these glasses. My eyesight's fine. They're fitted with a camera. I'm gonna run the operation from the car while you're in the store getting what we need. Was Vorsicht. I don't believe... Ich kann nicht bremsen, sorry. Wo soll man dann reingehen? Sir, thank you. Tag. The alarm. Camera check. Alarm check. Vents check. Good work. Hey, beautiful. Thank you, sir. Ja, ne. Ja, dann suchen wir mal nach einem Weg aufs Dach hin, ne? There, some construction. I'm on the roof. Hey, I see the vents. Take the shot and we're finished. Okay, that'll do. Come back to me. Let's go back to the garment factory. Here are the photos. <laughs> There's two ways I see of doing this. Smart, or we go in loud and dumb. We pump a little knockout gas through the air system and hit the cabinets while everyone's out. The cover is pest control. All right, I want my guy Franklin on the getaway. All right, if you vouch for him, I'll take the risk. So how do you want to do this? Bard. Okay, now the driver. They'll source the bikes, lead you out through the tunnels. Es geht in deinem Hintergrund ab. Gun. He's a pro. Not much else to say. Hacker. Page. Ich hasse dich. Felt. Okay, he's not the best. Boah, ich würde sagen, machen wir so. Gut, das heißt, wir besorgen uns dass das Knockout geht, schmeißen das oben in das ganze Klimaanlagensystem von den Melanen rein, dann schlafen erstmal alle ganz friedlich da unten und dann können wir reingehen, alles einsagen, raus und dann durch diesen U-Bahn-Tunnel weg. Optimaler Plan eigentlich. Machen wir so. Franklin. Hey, what's up? I gotta get hold of the money for that house we pulled down. Geil, Alter. Das freut mich aber gerade sehr. So, I guess I gotta start somewhere. Okay, Franklin ist also dabei. Lester. Er macht als Porter von Workstars stehen bei der Halle am Hafen. Okay, ab dahin. Verdammt. What? Oh Gott, das Auto ist schlecht. Ich muss ja sowieso den Wagen holen, also. Boah, das klingt wie scheiße, das Auto. Ey. Das Auto ist eher eine Bowlingkugel als ein Auto. So, wir sind hier bei den Dogs angekommen. Müssen wir nur noch das Auto klauen haben ähm, in diesem Sinne. Oh. So, es wird lange dauern mit so einem langsamen Auto. Danke für den Boost. Komm, komm, komm, komm, komm, Boah, leckt das Game oder ist das Auto angefahren langsam? Ich weiß es nicht. Nehme ich überhaupt auf? Ja. Habe ich noch genug Speicherplatz? Ich weiß es nicht. Okay. Wir sind die Bullen los. Äh, nicht kaputt. Bitte nicht kaputt gehen, Auto. Ich brauche dich noch. Oh Gott. Das Auto ist schrecklich. Und hey, wenn euch dieses Video gefällt, abonniert doch bitte diesen Kanal. So macht man übrigens einen U-Turn. Haben es geschafft. Bis dann denn. Was nun? Ach, hi. Lester. All right, Lester. We got a pest control van. I've got a line on the knockout gas. Two shipments a day come through the city from the northeast. I'll see if I can jump one. Kann ja nur spannend werden. Ich brauche dafür aber ein gutes Auto. Okay, das ist ein gutes Auto. Äh, Vorsicht! Aus ah, dem Weg. Hey, the car! Stop the vehicle! Steh auf jetzt! Besuch mit Helikopter. Das läuft ja. Ähm, was ist mit der Grafik los? Astro, äh, ich hab deinen Schatzwagen. Jetzt wird's ernst. We all know why we're here. We got a store to take. Let's go. Na dann. Frank, you're with me. Christian, take the truck with the bikes. Gus, Eddie, you're in the van, all right? Steig in den Wagen. Warum fahren wir denn mit dem Auto und nicht mit dem Bugstars Van? Man, they look like serious people, homie. They are, for the most part. Most part? Hm. I made a savings on the hack. Ich hoffe, dass ich nicht am falschen Ende gespart habe. Irgendwo muss ich immer sparen. Ohne sparen, äh, äh nix. Verstehst du? Nee? Gott, das sind Leute, die immer rumblägen, Alter. Ich verstehe die nicht. Alright, this is it up there. There's a way through the site up to the roof. Man, we went over there. I'm cool. Ja, so ist ich das. Fragen wir. Alright, when the gas is in the ventilation system, give us the word. I got oh, geil. Wir spielen Franklin. Excuse me, exterminator. There ain't no one around. That suits us. Come on meine, warum mu muss er sich jetzt verkleiden als Exterminator, dass er nach oben geht? Aber Michael konnte hier einfach hoch mit Anzug aufs Dach und das ab abchecken. Wenn er schon mit Anzug hoch geht, dann noch mit einem gelben Bauhelm und einem iPad in der Hand. Dann wäre das wenigstens realistisch. Almost there. We're in position. Waiting on your signal. Nee. Yes. That was it. Going out. I wasn't thinking it was I told them to fix that goddamn AC. Sehr professionell. Aber ihn braucht ein bisschen länger. Let's do this. Come on. Yes. Wir machen alles hier leer. Der Laden ist schon fast leer, das passt schon. Ja, ja, ja. Alright, that's our target. Keep it up. See how much we can get. Alright, we cleaned them out. Let's get out of here. So for the last time, move it. Man, get the fuck out my face. Oh, oh. You forget a thousand things every day, pal. Make sure this is one of them. Warum redet er mit ihm? Let's go. Boom. Ich kann mich daran erinnern. Der weltbeste Motorradfahrer der Welt, Alter. Mashallah. I'm here! Keep driving! I think that's all. Hoffentlich. All right, we're clear of the cops for right now. Let's stop at the end of the river and we'll get the bikes into the truck. F, let's do this. Easy. Let's, try. the corner at the lockup man. I thought I was gonna be stuck to that bike. Yeah, I thought you were gonna be stuck under a cop. We did not just get away with that shit, did we? You know what? I think we did. Ah, oh, man. Ha ha! Mashallah. You know what I'm saying? Woo! I might just be able to send my kids to college. We did it. Call your gym guy, Lesty, baby, because we got merchandise. Geil. All right, people, we need to split up. They're gonna be looking for a crew. I'll wire your cuts when the rocks have been sold. Shit was crazy, dog. So what now? Get out of here. Keep our heads down. Hey, You did good, kid. What'd I tell you, Lester, huh? Mm-hmm. Want you to stop by the house a little later on. We'll celebrate, all right? Okay. Huh? We're back in action. Geil. Ich habe gerade exakt eine Stunde Footage erreicht. Und das muss ich noch schneiden. Obwohl ich quasi dasselbe schon mal geschnitten habe. Nur ohne Facecam. Das heißt, weniger anspruchsvoll und wahrscheinlich schlechter. Aber egal. Leute, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns auf jeden Fall in der nächsten Folge von GTA auf diesem tollen Kanal. Abonniert ganz gerne rein, wenn ihr wollt. Ich hoffe, ich beeile mich mit dem Editen. Ich weiß, wenn du das im Edit siehst und dich darüber ärgerst, dass ich das gesagt habe. Jedes Mal dieselbe <laughs> Scheiße. Bis dann und ciao.